mugimendua, higidura, zutukua, mugiera, higikera, higikuna, mugida. Pentsa dezagun, sorkuntzako momentu horretan, espermatozoidaren ibilbidea, obuloaren garapenean aurdunaldiko hilabeteetan, erditzea, bularra jurgatzea, esnea sortzea, ingurunarekin harremanetan jartzea, gure gorputza ezagutzea, ingurua, ingurukoak, hilarte, mugimendu konstantean gaude, fizikoki, afektiboki, ingurunarekiko, Unibertsoa, izarra, izarrak, planetak, ilargia, lurra, ura, airea, ardia, pertsonak, behar fizikoak, behar afektiboak, sentimenduak, errotazio eta traslazio tengabe bezain infinituan bizi gara. Gure burua den igirduran bata, izarren den argiaren baitan bestea, banakakoa, binakakoa, planeten artekoa, argiaren eta biziaren baita. dibertsioa eztea da, edo eztea dibertsioa da, errutinatik kanpo egon behar du eskolak. Azperra eta gauza zen egoera aspergarriek ez dute lekurik eduki behar hezkuntzaren mugimenduan. Ez lukete lekurik izan beharko gure bizitzan eta gure eskoletan erez. Gure, zure, nire, ire, haren, haien egunerokotasunean. Pertsona horok irri, maitasun, argia beharrezkoak ditu bizitzeko garapen integral eta osotasuna izateko. Eskola batean gauza asko gertatzen dira egun bakar batean, aste batean, kurtso batean. Eskola batean mugimendu gari gertatzen da, bere biziko azkartasuna eskatzen duena, aurrikusi ezin daitezken momentu eta gertaerekin, historio eta historioekin. Lehen orduetako argipiztea ikasleen harreratik gauen garbitzaileak argiak itzaltzen dituen momentu horretan arte. Zer ez da pasatzen ere morretan? Komunitateak gara eskolan, mugimendu, tempo eta doinez ezberdinak ditugunak, baina denok goaz denboran aurrera. Azkartasunean, eskola, sarritan, arrastoa guzteko zailtasunak dituen komunitatea da. Baina ezkortasunean ezin bizi, eskolak bere horretan barrazkiloak uzten duen astarna behar du, ez igelak salto egiten uzten duena. Ikaste hitzak dakar. Ikaslea naiz, ikasten behar dut, gehiago jakin nahi dut. Hau gertatu dadin, ezinbestekoa da mugimendu intelektuala izatea. Poesiatik musikara, historiatik arkitekturara, zukaldearitzatik zientziara. Zer egiten dugu? Zertan aritzen gara? Zergatik? Nola? Norentzat? Zer lortzeko? Lortu dugu? Zerbait egin dezaket? Gu, eskola egin eta bizi dugun guztiok etengabeko mugimenduan gaude. Aditzen eta aitzen aritu behar dugu. Ikasleen hots eskolak dituen benetako protagonisten prozesui so aprendizaiaren inguruan gogoeta egiteko. Hala jokatuz, irakasleon rol horrek alde oroko ikertzaile egingo gaitu. Hezkuntzak aurrera egin dezan arriskatu behar du, mugimendua behar du proposamen berriek bere horretan badote eskola bizirik dagoela frogatzea, eta esperimentatzea, jolastea, jokatzea, munduratzea dakarte. Handi, txiki, ertain, seriotasunean zoro, zorotasunean serio.